Yeah, jeg kan lige tage fat yeah, se, hvor du sej. Ja, se. Ej, hvor du sej. Se, lige da nu kigger du, siger du sej. Er det fint? Ja, så... skal du se, så er der lige et lille spejl, og kan du se tænderne? Kan du se tænderne? Hvor er de fine, hva'? Ja, vi er sej. Jeg trækker lige den her over. Ja, okay. og så er der lige et spejl til mig. Jo da. Hvad siger du? Har du fået et lille sår på læben der? Eller kan du åbne munden kun selv lidt? Jeg får lavet en stor mund, så kigger jeg med lidt træk. Nøj, du har mange tænder. Kan du se dem? Hvor er de fine? Ja. Og prøv at se, så mærker jeg lige på den. Den er ikke farlig. på fingeren. Se. Kan du mærke den? Ja. Den er ikke farlig. William để hát cha bí là William đu sai William William đu sai William sai William 아이고 아이고 저기 저야 제가 아니면 손님 몇 번을 ved at mærke sig det nu, der er det en fluorid Jamen, der står der står bare, så der er tilvænding og tandbørstning og lap. Det er så fint. Ej, hvor er du dygtig til det her. Det må jeg sige. William, har du haft ondt i den her tand? Nej. den her tand, har du haft ondt i den? Nej. Det nedre, det er gået stø... Det er ja, nækker. Ja ja, ja. ja. Det er altså, vi har fundet en tid, så ja. kan lappe den igen, ja. så vi ikke får ondt i den. Ja. Også. Men jeg slukker lige den store lampe, så kigger jeg lige med min lille lampe. Kan du huske den? Så kigger jeg lige og ser, prøv at se, hvordan tænder tænderne lyser op. Kan du se op i spejlet? Wow, der er lys på. <laughs> Ej, hvor sej, William. Jeg herinde. Så lavede en stor rund igen, William. Ej, hvor sej, William. Ai Huy làm sai Huy lầm Mà sai Huy lầm Sai Ở sân hóa tên thế nha Tiếp Chỉ cho cha xem đi Cố nữa Sai đường godt nok dygtig. Ej, det ser rigtig fint ud med tandbørstningen. Det har han gjort rigtig ja. godt, kan jeg se. Ja. Hvis man får ned i tid, så vi lapper lige det sidste mm. hul, der han ja. har. Og så i dag putter jeg vitamin på tænderne, ja. Også, ja. for at det lige bliver lidt stærkere. Ja. Kan du huske, du har fået vitaminvand, du må gerne lukke ja. den lige. her. Ligesom bare tænder og gå. Mm. Skal vi suge spyttet væk? ها؟ See, we have some. I was at Wuhan. See, Wuhan, we ta ta phí là vi lầm. Ai see, lý luận see đủ sai. <laughs> Ai có đủ sai lý luận. <laughs> Biết không? er. Bây giờ cô lướt mình ha. Lúc lướt du det? tager den alt dit Ja. Så du åbne Ja, du sej, William. Ja. Se, hvor sejt det var. Så skal du gøre noget sjovt. for at åbne munden Og så Og så gør sådan her. Om, om, om, om, Åbne og lukke. Kan du åbne og lukke? Kan du høre, hvad det siger? Det var skørt. Ej, hvor du god det var da noget skørt, det fik lavet der. Så kunne du lige ligesom sige, Anders, så, så kunne du sige sådan her. Mm. mm. Så skal vi have vitamin på din tand, ikke Ja. Ej. Vitaminvand, du skal tegne på tænderne. Ja. Vitaminvand. Det samme skal du gøre. Er du tørstig lige nu? Nej. For når jeg putter vitamin på, William, så må du ikke drikke lige en time, og du må heller ikke spise. Er det okay? Ligesom sidste gang, William. Han nu husker, William, sidste gang? pensler, der er gået lidt tid igen. Ja. Kan du se de der små pensler der? Mm. Det var ligesom tænder, ligesom kem á Ligesom kem á quý lầm Hả miệng ra à, Ligesom kem á quý lầm Ja, op, ligesom tænder dẻm á Ja Ja Ja, ej hvor du god quý lầm Bí là chị đại nè Og få åbent igen putter jeg lige til hende på. Du, du, ja tak. Ej, min mor. Det her, det kan jeg da finde til dig. Så skal vi have en mere op. Ej, hvor luder. God. han er så dygtig. Ja, han er dygtig. Han er rigtig, rigtig dygtig. Ja. Man kan godt se, at han er blevet en stor dreng. Ja, han er en stor dreng. Ja, han faktisk godt se. Han kan til skole næste år. Nej, er det Ej, ja. Yeah. på til skole. Ja, han kan ja, til skole. Så kan han selv gå herover til os. Ja. Ej, hvor er du god. Det er hyggeligt. Yeah. Yeah. Yeah. Ai, ô đồ sai quý đường. Wow, tốt tính. Oh, she was tốt tính. Yeah, ai đồ was not. Ooh. Ai ô đồ sai sẽ she come. Đi lái chói cả. Yeah, she's. Guys, what what make I see? Hot.